ngalo zetu subira president zatuwade abantu abawele dalo bukadde 10 na 2 uh, bajja kuba abantu abawele dalo bukadde 10 na 2 bajja kuba awele dwa kubanga tusubira nga by the time uh, dagali jo kwera munsi zijja kuba uh, kumpi mu bukadde ngabiri mu satu so uh, bukadde abiri mu satu lokwa nti dagali lisinga lino litulina um, ez uh, digoeta astrazeneca modana ono goeta sinovac sinopharm pfizer uh, izo nisinga nti lokubanga dozi ziba bilibili yensonga lwaki bobera ne miliyoni abiri eza dozezi kitegeeza nti oba oyina abantu emiliyoni kumi abazifunyeko liryo uh, eddagala lya gnj uh, johnson and johnson uh, lyo batukendeza tulina 1.6 million eryo lyo kirungi kyalo nti lyo lya dozeemu eddagala lino lyona lyerimu abakozi be benjawulo likola ekintu kyekimu bano bo erya gnj enkola yabwe gyebalikolamu nabibasomesako wano olala nembasomesa kiki kyebakolamu walio kyebayita mrna nekyebayita dna e, kati ebyo nabisomesa sirimunas science temuyinza namu uh, kusomesa microbiology uh, afaananabwatyo naye nabasomesa eh, kyebakola mu ebyo so kakati oli kyabaafunye oba ofunye sinovac oba ofunye ejanje uh, nagamba wano kyebatukiriza kyokka okutabika oba okugatta ye pfizer ne astrazeneca nti bwogenda nebakuba akayiso ka pfizer akasooka bwetuuka okuddayo nosanga astrazeneca yaliyo nga bakuba ekyo so omukulembeze yatusuubiza ye nagamba uh, kyonna kyekiri um, oba abantu banaba bonna bavaccinatingiddwa oba nedda 2022 januari amasomero gateekwa okuggulawo uh, economy eteekwa okuggulawo tukigumire kubanga twetegereza ekimala so omukulembeze gwanga yasuubiza nti kyona kyekiri 2022 uh, ejanuari uh, etukirize uh, nti ensi tutekwa okugigulawo tusobole okuba nti ate era tuddayo ku bulamu eh, bulinga bwe twalinga so um, eryo nno lyabadde essuubi ddene nnyo ndoza yeteke emu eh, ku nze gyenjagala ogamba nti omukulembeze eggwanga ah, kyeyatuwadde so kikulu nyo nyini ddala ah, of course n'amaliza n'ebya terrorism yabyogeddeko awo Ah, yasembyeyo ngaatugamba ku mulenzi gwe bayita <coughs> omulenzi gwe bayita ubadia bamutani ubadia ah, ah, bin hussein yagenda mu basurabi eyo bin hukenya eh, kwegamba nga yewunya omuntu eh, ate engeri gyeyafuuse owengeri okay um mu studio studio nkuku nafutamo ne mirundi mutabani wa yohana mirundi uh, ne mama mole mm, eh, uh, ah, eh. eh, uh, namatovu amcekanagonako uh, olwaliro mama mulwadde nene emyaka gyetu lwakuba nti era obukadde tebutta tata wa eminence eh. mulamu uh, ku christmas day agenda kubeera kyenda mwena mm. naye mm. na twali tugenda naye okuziika sometime myaka nga kumi egiise e, eh, tuba tugenda okuziika ne twebunja nti naye kati yafudde yafudde kikati omu ku bawalabe yali mu maloka naga nti yafudde bukaddetemukiddangamu ekyo obutukadde tebutta muntu tuyinzaga nti omuntu yawezesa emyaka naafa ndi bulungi eh. nfanyisa okukulaba eh. um, oli bulungi ntiddeeaaaa ekisookera ddala oli smart nabawona baani ate bubusajja obu ate nze kambabuulire yo adf mujekesa kiretinga adf bagikuba nebagimalawo kakati bano bamafia nebalikuletinga eyabwe entemu eri yagwawo enene adf nene bande bali kulutinga mukeraera nekibagamba tegasa mafia esafaringa setback kakati bali kwerimination betabuka ezibwejjanga bungoba di buviri buli ku boda nejaket zaabwe adde akabutta emirundi ebiri nakabutta emirundi ebiri okutta emirundi ebiri obwo waliwo bwali bunteeze wa bwambadde bwibuti bwekapise nenjivaamu emmotoka nenyondo yange nembulumba akamu kakwata kalye e kampala basi nekattira wakala nekakwata nateete buno bwakubituki mu mmotoka nebukuba mubwezi nga bundaba gwarubye mu rukaka ekyakawenyeza eki natidde nti bwyina gulunet nadde nkubakoka musasi ngaate bundaba bakubye etooki mu motoka nga bundaba ngaate mwendi nebugamba butya nze mbumanyi obwo miso teyina lolo ya intelligence organization is to infiltrate kulumino gangis egurupu eyo eryeki yali etanakyobe babadde bakunonya naawe hey. Eh. nebakugobere paka kumotoka eh, eh, anti motoka nagizayo eya eh, government nze nga maze okutegeera nezange nezipaking kati gyezigeddemu ogimanyi ah. neti baliwawe tebajjudde emotoka tyina malala asobola givugayo kale naye gwagipangisa esula kumabaala bajinkwatiremu sijja kujja ikale sebo katekeddeyo opangisa ebigere byo anti wadde okipangisa ejja kufugibwa wa military nza i detect ali mulwaki mulowooza nti sai e mm. eba woninga travel warningis nti temugenda mu east africa bomu nebeerayo lolo ya security is to infiltrate this is a small group which is hired by people abantu bagenda okutandakyo bebaba wa miliyoni lukaaga ne batakola ewange baba wankaaga ne batakola nabaita kuno baitako nacho benga bali bamusa nyingi anti bagana omulimo bwegufa omwako kuota naye ebiwumumpu babijja kwayira nti ne babiteeka mu nsawo z'omusenyu sekakubiranga kakatambi hali abaana mbamanyi cadf as a group adf was totally decisively defeated bano ne balondamu hmm. egundi nebalondamu eyaabwe onsanze ngenze kanzije kanzije nebalondamu eyaabwe anti bwemba mpangisa muŋamba bana ateso bo wayo emitwalo ebiri ebiri emitwalo munana gyenkana gonde yange naifo yange kale gweba olinda eno ngaate ninya endala bwoba opangisa okola otya nnyo emmotoka eh. ino ni kufuka kune kumeko ya yeah. Eh. Eh. bali hapa sato wapata jangu wa tenu ati baba nja mmeka opangi sema luka nyangu kena kutawa ee muimu so ba kwe simbi mba kulondo de ee eh. niwa kuwa tochi mmoroka yu ee niwa kani tulimu nga muindi ati nga tibanda ba ebe vya viti isa prince yeah, chingu kwe yeah, prince chingu kwe yeah. demu mkulaba nga tutambo na kendo kuzika jekochi mwa mm. mulabirisi eyasooka n'okunyanjula naganze omusajja ono mutya ayina amaanyi ag'enjawulo ekintu kyakugamba mu januari eh, nokiraba nga wesa emyezi mukaaga bwejingo yagamba nti ago simaanyi ga sitaani katonda ajja kukwokya tewali musamizi ayina maanyi ago bwejingo eh. aga nti bo nga tebabikola babasamize nga tebagayina agamaanyi <laughs> goyina ngaabasamize tebagalina manyi ga mukama wali ogagabye nti yagamba nti sibye sitaani mwenda yagamba nti nti ndina majeni gegabakwata gonodi abasajja abakaga tekinologi n'abalema nebakwatathats why people don't believe mwobwo obugundi burecordings ne vidiyo kuba ne pulezenti mulimba abantu bakibelivinga kubanga is impossible mm. bali basazewo okukola ki ekizimbe ekiriki insulatinga gundi ekitakwatibwa mm. nebaleeta zoom nekikwata tetebakkiriza mwenda yagamba nti omusajja chairman nabaga nti nedda abaloma baaliyo abaloma balina abasajja abo abayogeranga ebintu ekya nebibeerayo when i tell you today mm. kati zinkubuuliza tekakati covid abadde alina okuggwawo bajiti yaweddewo kasi ekikajja okigaaya supu nakigwamu okiwandula tobimira ne mumawulire bwekiri you write a story you publish a story nga red paper mugwamu supu mulabira ku saturation era covid yabadde kyakugwawo eh, gondi oxygen tebamubala nti taliiwo kampuni ziwa nezikola oxygen zali tezaliwo wano bakibala you have a commercial mafia nti yiga yabaleetera buno butwaya nga obwemotoka nebabaletera emisipi kati emisipi gyabulirawo mwakenderako saizi nasasira naleta speed governance ngeyalole etaduka nakuduka tulera anenkubulira nti basubulira mumwe youapoor they impose something on you these are not businessmen nkitegeera tikati ezigundi zebategeera otega otya bas mu swift basi zisinga ku luguudo olwo za globo ndoza kuliko kikumi so if we want to inflict damage oteeka tutya mu swift kubanga enguudo basi lutusi baazeeguza pulezidenti yalagira badize kamulu baasi zebazookya kusambuza benalimu yafa tebazimuwadde ngaenguudo ze zonna bukaavu daisalaamu ani bazitwala dda eh, baasi ate baasi eringa kamunye and it's more of the tax industry is attacked era nangina njagala kubuza nti dorothy chisakanga tamusenyo ate tu twaluza nti agenda kuleze nabaka tumusoluza mu butale site kanse fulumye milioni lukaga buli mwezi to administer butale ate bateka mu abawoza kati lukaga ni alulia elias lukwago muganda wo ku mulundi guno nga akwata sema tugende ne elias lukwago nga akolega nnyo ne chisaka ku mulundi is fake ekitali lukwago is fake muganda wo fake munamateko mlodi fake ndiri kwako eh. bagobya abantu mugonde munsalu ye bwagenda abazzayo nabano ne bakkiriza tupromote him so ekyo kimufuula fake ekyo tukiyita the politics of a trojan horse kabaka yali agala nnyo ebyo bulungi kabaka munne bwe batagalana namutonera ekibajja ekyendogoyi nga kirungi naga nti akatutegeeraganye hmm. koza kitaddemu amagye munda bakyabuluza kiroyaga kisule ne mukisenge kyange embeere nga nkirabako hmm. ne bamutta n'obwakabaka ne babuwamba tukiyita the police of drygon hos ti oluguddo lwenamirembe luteekemu ebimuli mwene mutakitegeera nti baagala kutta wahamu wano nawali ku baasi z'abaganda ewakiseka kye bakuzimbya ebizimbe byabwe wakole trading horse mumuba wana ruba go kwata kana ni chisako covid yabata ine gweneva na ah, ah. singo hmm. ba we basi singo ba de we basi naizo kukanga kapa zikubadazi ne mesi osira munyumba nokanti eno kamunye ateka mwenye ingi demu koko tewalizi kaba ngabali yao na brandi asa matumye hey, hey, ntaanikile waa mwivyo mwivyo hapa lima ntaanikile waa wano mwivyo mwivyo na wakandu mpropaganda wabato maiche baita deception and reverse psychology mm. kakati ngabano ICC yaba inda iti nziristi ya furumi mugendi mm. eh, hege kukoti mwilaipa politician mwilaipa na wakandu mwivyo siru president haba wa mkodumi wanga hero ya wumu kanditererayize tweroya lwaki teyabawa sente kati what if eno gundi deny of bail bwabayola mukiro kimu kandi museveni kondoni okutya abantu malwaliro omutundu oganise kati abwe yabamala handi mukonfesinze eh, why didn't he give you money to buy your own lawyer why did he, why did he give you his own lawyer kani museveni allow eh. people a group of people when he says eh? why do you care about your lives when you don't care about others president, right president okitegeera nti ono faza bamugjeeko mada hmm. kubanga intention ya mada nemuti mbitegeera basanyuka kati ne prince kwatuwagira kani museveni condon killing of patient the four southern ugandan girls mm. were taken to arab countries and killed and their organs extracted in india alone nemukiriza loya wa museveni muli basiru ntandikirawa ndi mukitabo kyebayita ebyafaayo eh. ebya buganda okuva mulunanatwakoma wali twakoma eh. obwetaawo nga gavumenti temukyayina pulezidenti temukyayinaki eh. wembantandikira <clears throat> ok nga nga biri match 90 eh va ku yeye wagolo eh okay alega tino sobe namara gamba ndi mm. dinayo vu bere giri debatira bantu malwale 62 of your surgeons including those of mulago are indicted mm. eh masaka indicted eh rugaz indicted mm. wali politician yafa mu eastern uganda basi yezeso mirangezo zisufut is indicted hey <laughs> eh. nwenda bagamba angawa nintibata abantu malwale Ugandan mafias do sing the beyond the human imagination. Fetukashabola. Ndimuchitabucha Tamale Mirundi. Uh Ndimuchitabucha Tamale Mirundi. Uh ku page chikumuche ndamukaga, page one ninety six, H to Webia five ya Uganda. Okuva mu eighteen ninety four, okutuka mukumulanga mukaga. Okay. Page one hundred and ninety seven, a gamba wait, one hundred and ninety six. Uh paragraph yokutan. Ebivvulu byayisibwa okulaga eryanyi eri kabaka. ngakawonawo obatasirise eh. mm. enkolagana e zategebwa e enkuana enkuana mm. ndowooza mm. eh, zategebwa okukanga obote kwe kuyiya enyimba gamba omulangira munyango munyango baba eh, aligukwatako guli mwoco omulangira munyango bakanga obute omulangira munyango munyango baba aligukwatako guli mwoco omulangira ngaliwa nga tatya omukuumu amaze omuja muyingiziza mu lubiri amasanyalaze yeah. gonna agasazeeko bano bayisa bivulu mu kampala bakuba enkuŋŋaana ffe twamuyigiriza okwambala empale mm. omulangira munyango munyango babae alikukwata yagukwata omunyango nagutuulamu ata yali akumanya ogwo omunyango gwamu gavumenti yafulumya ekiwandiiko ng'agamba nti president wa uganda sir edward mutesa yali ayisa amagye gawambe gavumenti ya uganda mwe yali nga president ekiwandiiko kyagamba nti president yali alemeddwa emirimu gye gye mm, yalalimiddwa emirimu gye <clears throat> ngagaana okussa emikono ku biwandiiko nti yali amanyi okuzayo amasaza ebunyolo eh, yali amanyi nti n'okuggulawo olukiiko lwa palamentyali agaanye ndowooza ok n'okuggula olukiiko lwa palamenti ekimulagirwa eh, mu ssemateeka mm. oba mu constitution ekiwandiikoogulawo palamenti nga kabineti egikwatiddemu abantu ya gana ee eh, ati yama hiba mkwatira yu umazo kwati ya bantu mkabinendi mm. tuje tugulewo paramendi obati ya kwati ee eh, o president ushamu bala e. Eh. anti ya kwata ba, ba minister bali ba mweregamu mkabinendi ee mm. nagati paramendi abajiite abayorele <laughs> yu baali tebayinza kwetegera mpesa gyayite palament legisire e, ekyo gigadeko eh, ekitundu nabo bavumbagiremuexecutive uh, uh, gigaddeko ekitundu ate abaali bagezi kubanga eri opetas weaovering over parliament nga balize ku boboti eh, aa ah, ah. eh. nga amaanyi amanyimutesa nagasijja kiggula naye amuga nti aganye n'okugula ku palamenti mujjukira yagana n'okussa omukono ku kiwandiiko ekirizayo amasaza mirimu gimulemye tuina wa baganda avali avali mtavali mbisele vyo hey, avali kati mwivali uruwale ilo hey. Eh. ava jukile vinte vyo uzuza uyo gira kutu wa gamba na kugamba nti ya tuunda pulange ya lichi amani wakachika katuunda pulange mulamu is around pulange was advertised the ICB that was minister of defense nivazi mbo mwichi tebichi MPG mukono na ichi masaka wa Tanzania chepa akupa but did not touch this man appointed a, group, a, a committee of baganda hmm. Eh, well, the chairman is still alive. ekiwandiko kyagamba nti nabagamba nti neyakola ekiwandiiko ekya tesaluumu esirwa live obotezuka okulwali tulangiza ndakyoli zisirwa live so abantu we bali eh. ebintu ebyogerwako ekiwandiko kyagamba nti olwensonga ezo pulezidenti yali agobeddwa yali awereddwa obuyinza oku oku uh, okujayo hmm, hmm. ndoza mm, okujayo ebintu eh. uh, ebintu bye ebyobuntu eh, eh, agende nti ebyo mu hmm, abijeyo mu kiseera kino uh, president omugole omugobe omugobe yafulumye bbategeeza obot president omugobe yafulumya ah, ah. ebaluwa uh, eh, yafulumya ebbaluwa ze yali awandiikidde obote ng'amulaze nti yali tagenda uh, kumuwagira kumenya constitution waali wasigadde waali wasigadde akakisa uh, kamu uh, kokka akakakiiko akaali kasiddwako okubuulirizakuobote kaali kagendaakakiiko akamubuulirizaako tiyakakajaawo commission of inquiry ee eh, yejirekamu nge mbuliza kukunzonga zaaji anti ah, nti yabia masanga ee nukukusa kukusa sendi yaa na ati mbote ti yakajia wakache commission of inquiry ee eh. yomu la mziba mkongo na yomu kongo wawo nisaji yomu kongo kwa waga amba jenero mm. ti mbote kwa yari ayisi zamu mm. baamu jena kulabi ngalibu erere omkongo ee eh, mkongo mbote ya mjena kulabi ngalibu erere before my ee amurumi zizi mkachi baja <laughs> nebamuleta before mairod mukachifu eh, ngali bwerere eh. kaali kafunye obujulizi nti uh, um, lieutenant kano amini yali atadde punda uh, paunda za bungereza omutwalo gumu kasanvu ku akawunta ye nga basabye ebanka manager afulumye akatale eh, katani za zaabu bbiri hey ogoto yagenda eh, mu kakiiko neyeegaana hey. Eh. naye ebintu byeraga lwatu nti byali tebiyinza eh, kuvaamu mazima kubanga uh, baali eh, buli muntu yali atidde nzabalekyo yali hey. yali atidde abaganda uh, <clears throat> abaganda uh, mbalagira ga nti gundi uh, muganda osenta musawanda ji muwandisi wa luganda lulungi yalibadde uh, adamu nawandika oluganda ayinza okubigetanakyusa nakyusa amakulu gabyoabatayipinga wamma bebaleeta omutawana abaganda bebaali basigadde emukubo lyobote bokka olukiiko lwagamba nti obote ogote byali akola byali bimenya mateeka nga bagamba nti federo yaabwe yali esiddwa olukiiko luyitibwa olwo eh, nti ogote etalina buyinza akugimenya bivulu biri mengobaali mu lusaago biri menga ebivulu ogote etalina buyinza federoyabomwiri eh, anti bwe bakasase mm, kabaka muteesa bayimba tee teyalina buyinza omubaka wa kwini teyalina buyinza endagaano bwebambaate batolaba ekikubya enalemu opposition parties are using organizing bano kibatayina weli attend anenali mulali izidala bali munamu tent where do you find the political party in tent that's why nali mukanoti win a by election munsi yonna bwosoma ebyofuzi bagamba eh, opposition itenyo by election for two reasons ruling eh, eh, party emanya the date of an election ngaomukazi bwamanya olunaku lwembaga two all the devils of government convergin one place owe naalimu agenda mu kooti n'awaabanga aliwo ogo yali amuwerekera by election bagenda mu seven years ne bagamba nti ono agenda okwesimba usakwata ku sente agabbi gava kampala nekaddayo nago amukatirize mukube nkuba muhoteri muzigajjako so kakati abaganda bava dda nga basloganzitlina eh, eh. buyinza kabaka nga nayita ewantu ennaku musanvu nga bakolaki ngaembuutu evuga 7 days hey. Eh. lwebatta abantu enakulabye hmm. balagira buli masanganyiza ga buganda gasalibwemu endiga oba embuzi oba ente okusinza ku bugagga bwomu kitundu omu ngaabasajja bakabaka yekka bagenda mu mwanyi nebajjayo obusiisi bwebayita obusagisagi buluma nnyo nebabujugunya mu nkuŋgana za dp nsajja nkazi omukadde yasanga semwogerere ngaatudde ewantu waliwo ekiwunya waliwo ekiwunya nange nekiwulidde dda olwo nebudduka semogere nasigala yekka nga atudde nga yawunya constitution yali amaze okugimenya ogenda mu kooti z'amateeka kyali tekiyamba kubanga zino zaali nkyukakyuka za muggundu revolution naye njankanjabaga tugende tuwaabe naye mugawola bakasajja kano kalabe mutesa yalonda ekyakasajjabagaekana akasajja kano hmm. abomutima baba baggazi mubikwogera hmm. tibitegerekeka hmm. omusajja nkanje yali mugezi yabagaa nti bwemumutakula wakiri yo apiiru gatukooti abemengo bagezako okwekubira enduulu mu kibiina kyamawanga amagatte eyali ssaabawandiisi mwami uthanti n'akabatema nti buganda yali temanyiddwa nga memba mu kibiina ekyo nti ezo zaali nsonga za uganda za munda aba un mwe baali tebalina buyinaye eh, ngaekiri wano wetwogerawano ebbaluwa emaze okutuuka ewabusanti etuuse ewabusanti naye nga busanti yabaga nti ebyemu byawaka buganda sigirabyemu si memba and uganda was sitting on the security council in 1966 uganda yes kati buganda yafuna independency un nga tegimanyi anti eh. byabulimba bulimba ono omukazi weyesiba ettawulo ngaatya nazaalawe tyayina olubuto nawandula amaloso bamuwa emyezi mwenda ate akimalako tomalako nakyo okwe miezi mwenda kwa kutunuli hey. Eh. kakati bano nusa nti ya bagamba nti aha nende hey. Eh. mwezi nisonga wenso miezo mi eh. membership that's why for us tosho wala kunji wakani tudingana echo tichiri yo obi jeno aja genda yo jangu mtu wali kubenyo ni mkwasa umutwe reconciliation kati ya lemela sende zange ati ya geze wa balam gendo gambori kwa vazi wazimu wa msa janzita balamu na mgamba gendo umuleti tukende fenazi muwe kungaza akole mokumuwa nebale mwakutia yete yategera katebe eh. bali bamutega nga kiri kyembugambi hmm. nga president yabatema reverse psychology hmm. naba walo yawe kati amenye nti batta abantu hmm. because you cannot deceive your lawyer okay omusomi alabye enkoza bungereza tulabye nti buli nsonga yonna abangereza bagiyingirangamu era baali bagamba nti bwe wabaawo obutakkaanya banayingirangamu jukira nti omuganda owa wansi yali ategezeddwa nti bungereza yali ewadde buganda okwefuganga naku mwezi 8 62 enkeera uganda neyeefuga naye olwokuba bino byonna byali bikoleddwa ku guyaguya baganda bungereza teyagezaako nakamu okuyingira mu nsonga z'obuti eh. so kino anti buganda yali baali bagikooye mm. e 1958 batuula eggana ne bakondeminga buganda era nebayisa resolution tribe yonna egezaako okulwanyisa okwegatta ku africa kubanga enkuluma yayinayo akabiina kakabaka yekka hmm. akaali kamu amanye eh, nti enkuluma yatekakao okulonda namanya nti bagenda muwangula abaka nalonda balonda ekiro hmm. nkuluma waiti nkuluma gotulasha ndi china nkuluma wamugobe kumasi but the difference between Uganda, Uganda and Ghana, 95% of the population in Ghana belong to one tribe. Mm. Yali Botswana. Mm. Wanichaba ni mokubala. awana baganda si bangi nnyo mm. tulina abantu bangi twegatagata ogwawe gwali guwedde mm, buganda yali emaze okunyigirizibwa okuyingizibwa uh, mm, mu uganda ebyaliwo eh, byali bibagwankoto era mutesa bwe yatuuka ebungereza bamugamba if you want to access political asylum benefits recognize over to his government mm. nagana that's why he died the pope Mm. ok wano oyongera kuno gamba nti mukiseera kino obati yayita katikiro wa buganda bayanja nkanji basinkane boogere naye enkanji eteyagendayo kubanga uh, bwali kiro nga yeekengera okumukwata olusiga nti obati yali agala okukuba obwakabaka osusoni yenkaga mukaga tejjawo obwakabaka obati yagamba seggwanga bbiri zemaganiddwa ye nga akiteeka kumuteesanga muntu eh, oli seggwanga nange ni seggwanga ati abwakabaka eh, wamala okukuba olubiri naayita mawanda namugamba nti olubiri njagala dduzaawo muleete ne kabaka omulala obwakabaka eka nibugamba nti twalabye balabye balabye mawanda nga alambula olubiri era omusajja oyo yawala nadda muganda we kyobalaba teddambe lya ssekabaka muteesa ligamba nti omwana wange ono omutebi bwemubanga temumukkirizamu nkimanyi nti olukiiko lwerulonda kabaka wa buganda naye wakiri mugendanga ewa muganda nga ekimera ate abakimera be bamutawaanya ewa muganda temujjangayo omusika bwakomawo oluvanyuma nga bamuwanganguseza mwanda yagenda yerisejja ddini nagenda amwanirize namugwa mukifuba munamulinda amutte munamulinda kumala kumutuga munamulinda amutte <laughs> waliwo lwabidongo nga waliwo haji busungu nga waliwo bulwadda nga bebafuga egwanga nesempaoyo bulwadda bano bazukulu be lwa bidongo aje bushungu lwa bulwadde bulwadde gombe nyini ni gaye omuseveni mm. omuseveni yali akumakatale kechibuye ono muvuka mu um, deliberately yo muvuka gwe gindi we makerere ya muita mu seven not true the man was called mu seven was a congolese e cha mutumi mu seven yayambalanga kabuuti ne gambutusi emisana ngaakuuma katale kekibwe abadipinekuse gwange basinga hmm. etola kumacyanekokulima nti kabaka yekka kabaka yekka ezakyoli zigamba ziti dp yagwesese dp yagwesese dp yatta obwakabaka bwa gerimaano yatta obwakabaka bwa italiyaano dp yatandika mwataano mwena yatta etya obwakabaka bwa ah, furanso ah, ah, naye nga omutabeni nga yayogedde yeah, yeah, yeah. babu mayanja boogera abagezi nga bakirekeraomuseveni nga bakirekera museveni omuseveni omusevenibaberangana yaawe kakati wano nkanja aganyeyo ngenakusomesa biri mulimu <clears throat> mayi lukumulenakaga mukaaga obat yayita ekibin yayita ebibinja bibiri ebya special force ne bitendekebwa uh, ku byobuyi ku byokuzinda mm. enyonyi enwanyi zatandika zatandika okukubira olubiri okuba ebifaananyi okukubira ndozo ebifaananyi ngaagamba nti poliisi yali eragiddwa efunze olubiri mu akate gwekyeraba bano kyebakola bakawonawe bamala okukumba bayingira lubiri abatalina mundu kati bwe tenabagamba kabaka alina abasirikale bikumi bisatu mwiramu hmm. ebyokulwanyisa hmm. mu lubiri aga ah, ndimwayingizamu ebyokulwanyisa eh, mulubiri mu ggwanga eh, poliisi eragiddwa eyazeemu eh, zino this is 21st may ebula ennaku mbale yes abiri mu nyamey akuba olubiri era wano okyogera ngenda kusomeza abiri mu nyamei ah, mu matulutulu abajasi bobote ah, kwe kuzinda olubiri era olunaku olwo obwakabaka bwa buganda ne bugjibwawo kabaka naddukira mu buwaŋŋanguse ye climax wano yagenda n'abantu abo ate yatuuka ekiseera n'abagaa nti mm, emundu muzikweke ombete yagaa nti amulabako kyayagala kyamukola mutesa laga nayagala okuyita mu northern uganda ngamba newa okuyita etanzania nali nyerera ajja kunkwata okuyita ku nyanja akaato kange baali bakasiza nensala ngende ekongo abakongo bamukwata kale olaba amasanga gekongo obote yali awo bayekera sente gundi Hmm. kalata laba mutesa teyayisira gundi ne bamukwata ekuba bwobisoma mukitabo kyebaita eh. dissipression of my kingdom awa eh. eh, olutabaalo lwe lwatambula nabuuza omuntu omwinakoze nemugat lwaki ekitabo ekyo bakigana nangamba nti mutesa yalimba ah, ah, ah. nti omuntu yawandika akawunti ekyabiganisagamba nti yalimbaekyakiganisawandika mutesa yekokola nyo ekereziya ne dp yagansinga ekibiina kya dp tekyaliwo obwakabaka bwange tebwalifudde DP is a party of the caste word shaba kolimi yaleka kolimi de DP mchechi wame chechigani chechi wame chechigani chechi he spoke his mind hey eh, yugira hey eh. eh, inayomu tiangamba nti kuhanga yalima neyeko ulawa gumutuwa hizo kwa wanikatisha kwa wanikati yalia kwa wanikati yalia kwa wanikati yalia kwa wanikati yalia kwa wanikati anti mbade jao kama nti sabe episkopi eh, chuanuka hey. Eh. au ya wandi kwa mkogwa baluwa hey. kwa eh. mnene nyungu ya anti hmm. nga gamba nti mkogwa la kabaka yeka baso kachitu mama veka wadu chiku nishika mm. nukutu kwega bada bula ndi mtesa nalagira pa mkwate tebaa msanga hu e mtesa nalagira pa mkwate sabe episkopi ndi mkwate seba higa atenga seba higa ikalinda waka baka who to be the link between the two mm. hapa katuli chikumi ila wikumi nipe kunganiru baka na majambi nembu enjisi nentula ne ne mundu ne mafumu balinde balumbe kabaka bamukube mugundi yali vika jeno musubuka kwe yali aze agenze kupasa waka na akomawo nabaga ne mumanyi abatabazi mukwate byokulwa ebyo mumbireete mbisabiri nabirinyako na nakubira kakungulu esimu nange agenda ogambe muganda ngenda kusoma mise no naye bwegwanga mutesa tanatasaba yigga kati kiwanuka olwakomawo naga nzinze nkomyewo mutani wa daudi kiwankwate omwo omwana gwe bandikaera obulekezi eritrustnganiyogere ekyo kiwanuka nagenda kubulange kubasomoza baali basoma ekiwandiiko ne bagamba nti ebyaffe tubifunye naye nabatwagaliza ebyaffe bano webali abo balwa bidongo baani kyoluka agenda okufuluma mu ekereziya ngaemotoka ye yabba ezi bagiyemu omunya n'emipiira gikwami ne bamuwa ofa ya lift n'agaana yatambuza bigere nayimirira mu lujja lwa bulange najyosapola enzirugavu naga nti amaloboozi mu kizimba omungavudde aganvumye kirirwawo nga tekituulwamu yatambuza bigere naga nebuli kigere kyentambudde mme ngaali kisasulira ngebula enaku ntonaafe yayita abakatuliki nabagaa nti ngenze kuwawaabira mengo maama wange andaze biikira maria ngenda tulitegere tutya sebo tiogenze kuwawaabira mengo nti bweguli nsinga mulimanya naye temuziikanga mulambo gwange nga temulabye kalidinali ndabyeyaaba omulambo tegwalemera waawo hmm. mutesa bwe yali adduka yayitawa tebakyogera lubaga nilijiba muwelecha nala bakuono msajja singa bali bawuliriza sabe psikopi chuwanuka a ah, a ah, strategy hmm. ngava ni ngava ni bie limba wani kubukuru strategy liyetia let us supplicate him ajatu fuka amizile sante bali zikuwa dozi limit siku kube nyondo mtu kube mtu uge nunguwa sa itekeza ba yusuf na vano bali strategy bagamba abaganda tuwa kuata tutia wamu titukolechi bina chaka baka yeka buganda kiswa mulimu namunso enkuyege nenaki kakati nabe yifulula biso ekiwuka ekifulula kati buli muntu yenna atayagala byaffe nabe nabe fulula biswa hmm. era bwe yakwata akwata kibiso olupapula lwabwe lwakabaka ekalwagamba kabaka tanabe nga uganda eyogera hmm. akiika embuga balizawo nerugwa eh, era benkiwanoka yagamba gavana nti kyotasobola kukola kwata abaganda abo bawe rediyo kyonolaba ojja kifunakati erina lisensi teyafuuka kamandisota ya lutalo <laughs> kyali tekisoboka ono yali agala bwa pulezidenti nangobawo nateekawo omuntu ogwajje mumonisa nakolaki ngaalowooza ndi mwangu tukubaganidde emyaka anti nkubuulidde kyekimu strategy tulina kyetuyita strategy era nze sibanenya you want to galvanize support yabaganda dp is strong eddiini eyingiddemu how do you take away the catholics eddiini yatusanga busanzi era bakyogera hmm. osooka kuba muganda it is era alingi kwai sibanenya mm. buli mwatu la wansi na kola strategy bwaganti ko timu je bako bako ichi taba na strategy egana egana mm, egana bugana nga nga nga nga nga nga mjozi kuwembete yuse bali muwanika ni bali muwanika bali waloza ndi muwanika wewe basero na gubago vye bali mma sente mm. nimutu kantuje mama futa najiba disease e passport najiba disease ijoko wizimi analo kantumane kini tuina chuo ya gara uu uu uu siku njoga oje chida mu njogi omutima gwa farao naye abaana baisirati bagenda yeyalwoza nti mubizinesi zamwe nzisemeka ni cooperative trade bakugamba mm. siba duka nya musibe gweto duka if you force a prisoner to run to run then you, are, you run faster because you escape you pay ee eh, eh, wogamu msiba duke ee atengo utambula <laughs> mbukwe jogo ni mbukwe jogo ni mbukwe kati mbutu siza kutamaka tu wabota fadalanga mm. mrembe guli kaini ya taberi kuweleza katonda nawe mutina ukaine ayagala okutta abeere naye ekituyambe luli byali bisolo kunsi kwaliko bana hmm. kaini tayinza kutta kaini wolwaleero hmm. tumukubye tayinza kutta abeere tajja kutta abeere aja kukakana kakakanyeko akubidwa na kakana kutakubanga ko aja kubanga ko ngaruka kubidwa ka kaini kaini ne abeli ba Uganda sibamanyi manyi ba Bible baji wandikira wana eh, ah, ya ah. wali kaini agalo kutabe nze kaini ne abeli roko roko ba oli muulize mm. eh, eri katonda kaini na abeli bemanyi wali kaini bidwa kaini bidwa kaini bidwa kaini bidwa na kakana ko buganda yasibwamu yasibwa mu kiseera ekyakabenje abasangibwa mu bibiri batulugunyizibwa nnyo basombebwanga kuloleza tipa nga zibayiwa buyiyi abalala baziikibwanga balamu kyokyabaawo eh, eh. nga batwalawa eyali eh, akulya amakomera bamwetanga christopher centam christopher centam mwenjiramu nenaabagereka neebyokulya e, amakomera eh, bwebyatuukanga eruzira nga ziyiwa buyinga musenyu era kwekubajjawo n'abatwala ekitala yosakt nabatwala ekitalya e, e, twogera ku mwaka kyogo 66 sentemubaa66 nekitalya ali avuga eh. nga bwavuga kati abalangira n'abambejja ne naabagereka bakwatibwa ne baggalira luzira saako n'abami bakabaka bangi nnyo eh. ebyonabiri mukitabo kyokimanyi eh, hmm. nga maze okuba menga agenze yagala nti hmm. abami bakabaka bonna bafuuse basibo servant hmm. sibomuka yafa n'omwami bonna bakolera obote obote recognized kabaka as chiefs as civil servants and none rejected the appointment bagambanga ngoligwa wendegwa nga tennavuga olwo ne bakiwusa e nga tewali mayinja eŋŋombe ereka wendigwasegeza ki ekyo alikanyugera mbazi endigikayagaya nga kisegeza kisamale eh. agatako kali anti kabaka bwaligwa bakuba esasi naye waabwe mujja kufiira wamu bamukuba esasi eh, mm. naye balikukube naye mundu nga bagaa nti waye welikwawe ndigwanga tenavuga ate mulinawaliwalija <laughs> sijja kudduka eh, eh. ati eh, kiki bagambanga woligwa wendigwa nti alikuba esasi nanga alirinkuba sijja kudduka ebyoyonaweligwa nga tenavuga weligwa wendigwa nga tewali mayinja nebatema bagenda teri mwami wa kabaka hmm. kuba basoka nebakwata oyo gundi kaganda eyakubiriza olukiiko kaganda ali mukubi wa sabawa mulungi nnyo hmm. es abaserikale bobo tinebamukwata anti ye yabayola anti yali waabwe bwe teyasooka bayingiramu i was in set out 14 years and you fight me if i went first buying mission omalanga kumanya nze abaana bawe mbagamba ti omuntu akola wano mumwegendereze ennyo if former house a lof hours alleges nti weare cannibals people ask you wakitegererawa nakola emyaka munan yes all of these people you have humiliated who have been working in a state house go back with the sad stories buli omu akaaba buli omu akaaba buli omu abakaaba buli omu abakaaba era buli omu agamba muzeeyi buli oli omuseveni n'ogamba nti gwe wakijjawo kiri rwanda yokka ti private secretary wa museveni kaacha mama yange is in canada in exile chief photographer wa museveni kato is in exile in canada hmm. what what ebyama do you have you antagonize a man like me ndi gweja kufuna kwa president my project my project which project kandi organize your farm okay kangende ku kino um, kino nekyatuukiriza abantu nga saaba episkopi kiwanuka ne ben kiwanuka be baali balabudde emmengo nti obote yali agenda kusaanyaawo obwakabaka tebakimanya nekituukirizibwa obote bwe yali ngamulejiku eyali eh, eh, azaawera nti alisaanyaoyaliuganda yes. nemu uh, eh, nekituukirizibwa ebiteeso ebyali biyisiddwa egana mu 1958 59 uh, e nairobi nga bivumirira buganda nokugamba nti obwakabaka obwa bwalimu bwalina okufanizibwawo ne nairobi the first panafrican meeting sat in acura the second mm. panafrican meeting which sat in nairobi mm. resolved ti obwakabaka bwonna obulemesa okwegatta kweggwanga mu afrika bukubwe was a resolution ogete was backed Eh, because 67 siro tandika African Union uh, sorry je tandika EEC eh. bamara kuba ono bwakabaka yes. nga bano bamaze kuba abantu bajja kubisobola eh. banga bonna bakiriziganya EEC tandika mu 67 kubanga mutisa again Africa independent African leaders wanted to become kings and they adopted their styles intimidation nebagaa ndi museveni yekaya atalina intimidating tool yonna hmm. kawunda yalina akatambaala akeeru hmm. akateekamu ebinzaali nabisangula mumaaso nakaaba hmm. mubutu tv ya kongo bweyabanga etandika nabamulaga ava muggulu alina leopard skin kukungwendowazabanga seggwanga etali kanseera ku kyalo nga tegifungudde kinsuti gundi eh. kamuzibanda eŋwanzi eh, empologoma yali musajja mumpi naye nga bapolotoko bwe bakubuulira yukudomule grit kamuzibanda ate distance ah, ah, kati badde bagamba nyerere ayina lungu nyina wabeere rimu eh, kinyata hmm. josepho kamau talina kitaawe alinga yesu yali joseph kamau kamau nalikyusa yagaa nti hoo abaminsani batugamba muzibirire tusula betugenda okuzibulanga ettaka lyaffe balitutte nemubutu eh. erya joseph yali ejjako eh. eh. abangereza nabamerikaabangereza nabamerika tulya nti american accent kuva mm. kubano omungereza tetutula kusiba tayi ku saati ya mikono mimbi bano bagisiba they were looking for identity kati african independent leaders wanted bali bamaze okutegeera nti ekikanga abaddugavu kiki nti kabaka abeera ku nte atula ku mpologoma enkazi mutesa yina empologoma yenga azanya nayo sebasi yalina empologoma ze mm. nga azanya nazo ngajja n'ekibwa atambula n'ekibwa ekito mu nkuŋŋaano tintimitiberanga n'obuntu obwo sentiwano moyi nga yobatalungu baga nti ah, nyerere yaleka lungu eddayi salaamu n'atuuka era ndakomao nagikima mama wabeere erimu ah, lungu temuvaako aniyali wakatambala gundi kawunda ngaakateekamu ebyenzaali n'akaaba kamulali <laughs> nabakabaka ika babikolanga nga bateekamu akabakabaka ika batekanga obutambala obulimu kamulali mumaaso banere omukazi eyazaala beni omukazi eyazaala beni kale laba abasajja abakulu we bakaaba naye beni eh. beni bananga omukazi eyatuzaalira beni gweraza beni okuwasa omukazi omuyima omuganda yali mujewa <laughs> ye beri nabagamba mbu I had, it, I had to marry the most beautiful woman in Masaka omuganda yali mujewo ganyasobola okwanjula ewa beni wano ku tteeka lyettaka mm. nsibambi yagenda entebe nebamutuuza mulumbe mu nsiisira buli obwatula nga iyi nsibambi bakuwadde ki nsibambi nawe wagira etteeka lyettaka oh, kale mwanga abakuba bajjajjaabo abasesere mm. Eh. teyakomawo nawandika ebbaluwa nti aresigninge museveni siyamugana bwira intimidative masinale gwegimanyi